Gaurkoan hemen batu gera edo elkartu gera, ba, bueno, ba, hain zuzen bosgarren edukiontziak, e, bost edukiontzien sistema, bilketa sistema, ba, eraginkorra ez dela erakusteko. Gaur egin duguna izan da, e, kontainerretatik zabor atera eta guztu zenean zabor zabaldu eta ondakin horiek zailkatu. E, eh, bai ontzi papera, kristala organikoa eta errefuxia izango litzatekena. Eta gero guk geuk kingo dugu hori e, dagokion eduki ontzi dira e, bota. Bueno, Donostiako ondakinen bilgunea, orain dela paide bat hilabete hasi ginen elkar biltzen, ba, hauzo ezberdinetan eta ondakinen arazoa edo ikuste genulako, ba, bueno, ba, pixkat, e, Donostiako udaletxeak e, iazko maiatzean bueno, bilduk eta zoe hartutako, dozinatutako akordioan arira, bueno, e, bosgarren kontenedorearen e, jartzeak eta ezarpenak ez dintun ez gonden gustora ez dintun konbentzitzen eta hau ba, bueno, ba, auzo ezberdinetako hainbat eragile eta bueno, norbanako ere elkartzen hasi ginen. orain oituta dauden e, deneti bota daiteken kontainer hori ez dugu ezabatzen, horrek kaleetan jarraituko du eta horrek oraindik ere ba ez eztunari edo nahi eztuenari oraindik e, zaborra nora botatzeko aukera ematen dion. Horrela ez dugu birtsiklatze tasakigoko eta 2016erako e, aurre ikusitako 160eko birtsiklatze tasa lortzea zaila izango da. hemen kaso dugun guztiontatik eh, eduki ontzi berdera edo denetik bota daitekenera soilikango hango izango litzateke. Gainontzekoa birtziklagarria da eta beraien edukiontzi propioa daukate. Bai plastikoak, volumen gehien okupatzen dutenak, kristalak, edo beira, papera eta organikoa ere. Bakoitzaren mundu, mundu segundu bakoitzean Bere lura zalean, gure gorkuzean Barsa biziar nasa eskuetatik eskutara Jaso dugun mundua, dato zen eipasa Pasa biziar nasa eskuetatik escutará.